Radio Godella, 98.0 FM y radiogodella.com. A Radio Godella, La Represa, un programa de debate, de diàleg, de reflexión y de introspección. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per l'esprà, amigues i amics. Moltes gràcies per estar així en La Represa. Este és un programa molt especial perquè és el nostre programa pilot, és el nostre primer programa i serà emès el dia 9 d'octubre, el dia dels valencians, a les 11 del matí. Este programa tindrà uns horaris que s'emetrà el dimarts de, de 7 a 8 de la vesprada, el divendres de 11 a 12 del matí o del migdia i el dissabte entre la 1 i les 2 també del migdia. Bona vesprada també el per la represa és un programa, com bé heu pogut sentir al principi, de diàleg, de debat, de reflexió i d'introspecció. I en definitiva és un programa per, en el que convidarem a gent, farem diàlegs, eh, tindrem tertúlies, inclús si algú dels nostres oients vol participar només ha de posar-se en, co en contacte amb nosaltres al nostre Facebook o via Twitter i no tindré ningú problema en fer-li un lloc al, al nostre programa. Una de les característiques principals d'aquest programa és que va ser un programa coral. Qualsevol dia em podreu sentir a mi, podreu sentir a, a Kiko, ens podreu sentir als dos o inclús altres companys que vindran i no estarem ningú de nosaltres dos o en diferents combinacions. I una altra de les característiques del programa i que volem fer que siga una de les nostres senyes d'identitat és l'advocació per les llicències lliures i per això tots els nostres programes estaran llicenciats amb una llicència Creative Commons Compartir Igual 4.0. En... Avui tenim un convidat especial i el... li anem a demanar que se presente. Hola, sóc Vicent Baidal i Sala, eh, nascut a la ciutat de València en l'any 1979. Molt bé, Vicent, eh, de gràcies per haver vingut a nosaltres i oferir-te a fer de conillet d'índies en este primer programa que ja veurem com és. Eh, Eh, Vicent, mos podries explicar un poc la teva història i eh, com eixes? Per què, per què creus que t'hem portat així o per què deu, deuria ser interessant per als nostres oients escoltar tot el que tens a dir-nos, que és molt? Suposa que m'heu convidat perquè sóc historiador un tant eh, mediàtic eh, dins de les possibilitats de, <laughs> dels mitjans de comunicació en relació amb la història. Eh, faig molts articles en, eh, en internet, en diaris, en revistes, eh, toca temes molt diversos que a la gent a més li solen agradar perquè són temes que no s'havien tractat eh, a nivell públic o en els mitjans de comunicació i llavors suposo que per això m'heu convidat a parlar a més en torn del 9 d'octubre i de la història valenciana. Uh mhm. -huh. Efectivament, pues, eh, Vicent, eh, una vegada més, moltes gràcies per estar així. Eh, ens podries contar un poquet el teu, el teu rerefons, no? el teu background, un poc així... Bé, jo sóc eh, historiador, eh, tinc 35 anys, eh, actualment eh, estic com a professor a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, tot i que amb un contracte d'un any, renovable, ja, ja veu la precarietat de, del, del, del mitjà i de tot. Sí, dels, dels treballs universitaris avui en dia. Eh, fa llavors eh, de 7 anys que estic dedicant-me a la història, des de que vaig començar la carrera, Eh, en un principi, tanmateix, vaig començar a fer dret, allò de <laughs> les imposicions familiars i tot això, però jo m'agradava la història i, i me'n vaig anar a la història després. Vaig estudiar a la Universitat de València, després vaig fer el doctorat a Barcelona, al Consell Superior d'Investigacions Científiques, eh, Allí em vaig doctorar en Història Medieval amb una tesi sobre el naixement de la Generalitat Valenciana, mm, qüestions de política, fiscalitat i també identitat. I després d'això he estat dos anys amb una beca postdoctoral a Oxford eh, tractant el tema del parlamentarisme medieval a nivell europeu i bé, actualment he tornat i estic a mig camí entre Barcelona, eh, com he dit que estic allà en la Pompeu Fabra, i València, tractant de divulgar la història valenciana, que és una cosa que m'apassiona. En, en lleva, la veritat, molt de temps, però és que m'agrada tant que, que és pràcticament el, vessant de la meua, de la meua carrera que, en, la que, en la que més disfrute. Mm -hmm. Abans d'entrar en matèria, voldria fer-te una xicoteta observació o pregunta. És, tu estàs, diguem, com a especialitat en la Generalitat Valenciana, però una cosa curiosa que he notat jo és que si comprem l'altra Generalitat, la Generalitat catalana, eh, ells tenen, diguem, eh, els catalans tenen la seva cronologia completa de presidents de la Generalitat des de l'època medieval fins al dia d'avui. Per exemple, ara no sé, vull dir, Artur Mas era el, el 129 o el 130 o per ahir president de la Generalitat Valenciana, i en canvi nosaltres comencem a contar, eh, depèn de qui compte, des del Vinyana o des de Monsonís. Mm -hmm. Sí, hi ha una gran mancança en aquest sentit, hi ha una mancança d'estudis sobre... d'història política en general medieval eh, del País Valencià i no només d'història política, sinó també d'història institucional i més encara referida a la Generalitat Valenciana. Hi ha alguns estudis, com els de Rosa Muñoz, eh, també hi ha estudis sobre les Corts Valencianes, de Sílvia Romeu, eh, que era història del dret, però diguem que no hi ha hagut una escola que després hagi continuat ja, això. Llavors hi ha molts, molts buits, molts buits com saber qui, qui, quins van ser els presidents de la Generalitat al llarg de la història, eh, quins no només els, els presidents, sinó els diputats, eh, no sé, eh, per, per l'edat moderna moltes voltes sí que hi ha estudis més complets, però per a l'edat mitjana encara hi ha molts buits. I bé, jo estic intentant posar el meu granet de sorra, de fet en, en, eh, en Barcelona Ara el projecte que tinc entre mans, a banda de fer classes, és el de transcriure documentació parlamentària valenciana, que la Generalitat era una, diguem, una institució emanada de les Corts, eh, però vaja, una persona sola és, és difícil que, que ho faci tot. Això requeriria d'un grup d'investigació, de doctorants, de, finançament eh, i fins ara, per exemple, les institucions valencianes no han estat molt dispostes a investigar en aquestes coses. A veure si ara canvia un poquet i comencem a rebre finançament i hi ha gent també interessada en estudiar aquests temes, que també cal. Deixem, doncs, la demanda en l'aire i esperem que, que algú a cas. Sí, jo volia puntualitzar o fer una pregunta i és que la, la Generalitat Valenciana no és homologable en si a la catalana o a, o a la Diputació General d'Aragó, no? Perquè, per exemple, el que tinc entès jo és que la, eh, la Generalitat Valenciana era com més un ens recaptatori, per dir una forma, i que el govern en si el tenien els, la Junta. Mm, és, més és, o menys. És una, és una qüestió que va canviant al llarg del temps. Mm -hmm. eh, és a dir, sí que sembla que la Generalitat Catalana tenia més poders polítics d'una manera més precoç, però a València també tenia poders polítics. El que passa és que, clar, és una institució de, de molt llarga durada, va durar des de 1330 pràcticament fins a 1707, llavors són tres segles i mig d'existència, i llavors, clar, al principi jugava un paper, de fet, al principi era una, una institució molt inestable, eh, posteriorment s'estabilitzà, començà a tindre una, una normativa eh, més, més estable, i al llarg del temps s'ha canviant. En l'edat moderna sí que és veritat que hi hagué una altra institució que es dia la Junta d'Estaments, que diguem que és com si foren les, els proms més importants dels estaments, del estament eclesiàstic, del estament nobiliari i del estament de les viles reials, en els que vivien a la ciutat de València i diguem que de manera permanent ells podien estar reunint-se per a decidir sobre, sobre el regne. Però la Generalitat continu, continua tenint una funció molt important fins al segle XVII i XVIII i la, la prova és que el, el Palau de la Generalitat, que és del segle XVI, és eh, un dels edificis més poderosos de la València històrica. Molt bé. Continuem en el teu repàs vital, diguem, i una cosa que és millor molt cridanera, abans has comentat que eres mediàtic malgrat les circumstàncies, podem dir, no? Vull dir, mm -hmm. en la mesura de les possibilitats. Eh, diguem que tu comences a fer-te un poc conegut com a blogstar, no? Vull dir, va ser... <laughs> No sé si és l'època que estaves estudiant o ja havies acabat la carrera i començaves en el teu blog, no? Fent de sí, jo diria bloguista, no? <laughs> No blogstar o blogger. Però vaja, sí, era quan estava fent el doctorat i mm, jo hi ha moltes coses que aprenia en el doctorat, en, en la Pompeu Fabra estava, més en un doctorat d'història des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, en el que no només fèiem medieval, sinó que també fèiem moltes coses relacionades amb les nacions i el nacionalisme. I d'ací ve el meu interès per les identitats. I jo aprenia tantes coses i sempre m'ha semblat una injustícia que jo les aprenga soles i no les puga saber molta altra gent que vaig obrir el blog com una manera de, de divulgar tot això. I una volta obert el blog, doncs ja també vaig començar a parlar de molts altres temes, de música, de literatura, sobretot perquè era un moment, en el 2005 o 2006 crec que era, en què internet estava començant, no hi havia xarxes socials, no hi havia Facebook, no hi havia Twitter, i hi havia una demanda, una demanda no, un buit en les xarxes sobre temes valencianistes, eh, perquè anteriorment a l'existència d'internet diguem que el valencianisme havia estat una miqueta amagat, una miqueta no, molt amagat en la nostra societat, i hi havia més gent que demanava valencianisme que el que se sentia representat en les mitjans de comunicació. Llavors, quan va entrar a internet, diguem que van veure ahir un camp en el qual parlar, connectar-se, eh, i els blogs en un primer moment van complir aquesta funció, hi havia una blogosfera valenciana molt activa, millor érem no sé, 200 o 300 persones que escrivien pràcticament quasi tots els dies, entràvem en contacte, contaven coses molt interessants sobre temes valencians que, que no coneixíem i llavors en aquest moment doncs, sí que van haver uns quants bloguers que després han continuat la seva tasca a nivell periodístic o en altres camps i vaja, jo, jo he mantingut el, el blog Cabilia i de fet fins i tot hem fe, fet un llibre a partir d'alguns escrits que hi havia en internet i, i tot això, però vaja, que sí que els meus inicis com a divulgador, diguem que estan en, en els blogs i després d'ahir he saltat a, als mitjans de comunicació. La teva feina com a divulgador, acabes de dir, has fet un llibre gràcies al teu blog, però i és, diguem, el teu segon llibre de divulgació. Uh mhm. -huh. El primer llibre de, de divulgació és un treball col·lectiu que es diu Fer Arca Sí, és Ferarca Històries Medievals Valencianes, que també prové d'un blog, però és un blog col·lectiu eh, que eh, hem mantingut durant molt de temps i encara el mantenim obert eh, amb els companys del grup Arca, que són altres medievalistes de la Universitat de València. En un principi érem cinc, eh, a poc a poc per les circumstàncies de la vida acadèmica <laughs> eh, han anat caigant, ara, ara en som tres, que som els que hem signat finalment el, el primer llibre que vam fer, que vam fer fa un any, eh, en el qual hi havia 16 històries de, tant de l'edat mitjana valenciana com de la, com de l'edat mitjana europea i la veritat és que ha funcionat molt bé, eh, anem, anem ja per la quarta edició, mai ens ho pensaven que funcionaria tan bé i això demostra que hi ha una forta demanda de divulgació històrica i d'història valenciana per part, per part de la societat i llavors sí, aquesta segona branca de, del bloc en, en Arca també també l'ha mantinguda en, en tots, tots estos anys amb, amb eh, això, amb l'ajuda de, de altres companys del grup Arca que actualment són Frederica Parisi i Ferran Esquilatge. Aleshores, el grup Arca, diguem, que naix en la teva època universitària i és d'una manera més o menys paral·lela o fins i tot anterior al bloc de Vendecabilia o... Sí, eh, eh el, el blog del grup Arca va néixer després com a, com a diguem, una manera natural també de divulgar coses d'un grup de col·legues que estaven fent, estaven doctorant no sé, en història medieval, els altres, les altres quatre persones estaven en, en la Universitat de València, jo estava a Barcelona, però sí que anàvem a molts congressos eh, d'història junts, tant a l'estat espanyol com a, com a la resta d'Europa, i llavors moltes de les coses que treballàvem o que investigàvem o que aprenien en el, en el doctorat també una manera de donar-se a conèixer era a través de, del blog d'Arca. I llavors el vam especialitzar en història medieval valenciana i cadascú, la gràcia és que cadascú tocava temes que eren de la seva pròpia especialització, ja fora identitat, ja fora història militar, història dels artesans, història dels camperols o hidràulica andalusí. Llavors, mm. poc eixa era la virtut i continua sent la virtut del blog, tot i que ara el tenim eh, en reserva, diguem, perquè els altres dos companys arquians, eh, Frederic i Ferran, estan finalitzant la tesi, la, la llegiran a començaments de 2016 i llavors fins que hi s'acaben estem eh, hem parat un poquet i després tornarem amb més força també per a publicar Arca 2, que eixirà per a la fira de, del llibre de, de l'any que ve també. Val, i passant el que ve a ser al, a la literatura pròpiament dita o als llibres, tu col·labores amb la Drassana, que és mm. una editorial valenciana tan, tants problemes que han tingut les editorials valencianes últimament i que és un nou projecte i què es podries comentar a, sobre... Sí, eh, sóc un dels editors de llibres de la Drassana que va néixer mm. fa un any i uns mesos, en, en juliol de l'any passat, i la veritat és que hi havia dificultats i continuen, mm-hmm. <laughs> continuen sí, sí. havent-les. Eh, diguem que eh, és una editorial totalment professionalitzada, però sí que els editors que estem ahí no estem com a manera de fer negoci, sinó que estem perquè ens agrada publicar llibres eh, valencians i de temàtica valenciana. Els publiquem tant en valencià com en castellà, algunes coses en, en, doble, en doble versió. Eh, fem literatura, que, per una banda, que és una de les coses que més ens costa, perquè realment veiem que és un, un, un, un dels, dels aspectes en els quals hi ha menys demanda per la part de la societat i econòmicament és més difícil de mantindre, però fem molts, molts altres llibres utilitaris o de mm, temàtica molt variada, ja siga sexe, cuina, eh, futbol, mm, història, un, un poc de tot. I també creiem que era un, un cert buit que hi havia en el panorama editorial valencià, que era aquest tipus de llibres eh, de temàtica valenciana i que fins ara no estaven centrats en eh, el País Valencià. Sí, perquè sempre la temàtica de les, de les editorials valencianes sempre han estat, o bé com tots en, ens ve al Cabromera, que sempre és pues, dedicada al que ve a ser la novel·la o inclús llibres per a xiquets, i després teníem altres que eren com una temàtica més estrictament valencianista i així tenim com si fora, per dir-ho forma, no sin de, del terme del País Valencià, però sí obrint el que ve a ser tot, tots els pals, per dir-ho forma, no? Mm, el... Sí, el, el problema també del panorama editorial valencià és que ja, s'han fet coses molt bones, però tampoc ha tingut una repercussió mediàtica. O sigui que a voltes, mm. moltes voltes no és per qüestió de què fan les editorials, sinó l'atenció que reben per part dels mitjans. Eh, és un problema estructural que, que hi ha en el, en el monitorial valencià, i a nosaltres ens passen llibres de la Grassana, que és com fem arribar els, llibre, els llibres a, al públic. Clar, necessitaríem que les ràdios, les televisions, si tinguérem alguna <laughs> televisió valenciana pública, eh, les revistes, tot, tot, tot el sistema mediàtic, parlara dels llibres valencians. I moltes voltes es publiquen llibres boníssims eh, que no arriben al públic eh, fet per això mateix, perquè no arriben a ser coneguts per la societat valenciana. Mm-hmm. Ara que has parlat de, de mitjans de comunicació, tu col·labores amb, el, amb Diari Levante, amb València Plaza, sols escriure articles. Uh mm-hmm. -huh. Quan vas començar, te va costar... En primer lloc, es va, va costar, te va costar fer-te lloc per a poder publicar en, en premsa escrita o en lleixint del que ve a ser la blogosfera de la que parlàvem mm-hmm. abans? Mm. Bé, la, la participació en mitjans, la veritat és que sempre m'ha vingut donada, diguem, m'han cridat. Uh -huh. M'han cridat com una extensió del que jo feia en internet. Com suposa que deien que en internet eh, es llegien molt els meus articles, doncs mm. tant de València Plaza com de, com de Levante, eh, i com d'alguna altra revista més esporàdica, eh, m'han cridat per això, perquè sabien que, que vaja, que els articles que feia es llegien i llavors a partir d'ahir ja vaig començar a publicar en, en, en els mitjans des de fa un any o any i mig, una cosa així. També són unes, unes col·laboracions esporàdiques. Jo més d'un text o dos al mes no puc fer perquè tinc altres faenes acadèmiques i editorials, que són les tres potes de, del meu treball ara, ara per ara però vaja, sí que la veritat és que és, és bàsic perquè això arriba a molta gent i llavors com arriba molta gent eh, la història valenciana es, dif es difon, que és una de les meues fonamentals obsessions. Doncs entrant ja un poc al camp de la, de la difusió històrica o de moments històrics, aprofitant que este programa s'emetrà el 9 d'octubre, el Dia Nacional dels Valencians, Eh, Vicent, com que jo sé que tu tant a de Cabília com a les recopilacions que s'han fet per escrit de, de textos també, has tractat molt el tema del, del de la data simbòlica de naixement dels valencians com a, com a societat o com a poble. Podries explicar-nos també un poc sobre el 9 d'octubre, la processó cívica i tot això? Uh mhm. -huh. Bé, el 9 d'octubre, com tots sabem, és la data en què va entrar Jaume I a la ciutat de València, 1238. En realitat, la ciutat es va, es va retre el dia 28 de setembre, a vespre de Sant Miquel, però sembla ser que això també caldria discutir molt. Només hi ha una referència que fora el 9 d'octubre quan Jaume I va entrar i la va afegir algú, crec que en el llibre El repartiment. <laughs> no, és, és l'única referència que hi ha, però vaja, si no ne vero ben trobat, i des de 1338, o sigui, un segle després d'eixa de, de, entrada de Jaume I en la ciutat, se celebra eh, una, una diada festiva eh, rememorant eixa, eixa entrada. És curiós que no, que no fora fins a un segle després, és a dir, de 1268 a 1378 mm, mai, mai no celebrar, però sí que en 1338 eh, era un context d'un rei per el cerimoniós que acabava d'entrar a, a governar al tron, eh, va entrar en 1336, i era un rei, diguem, que volia mostrar una imatge de poder molt forta. I, a més, eh, volia també diguem que afalagar a la ciutat de València, que era una de les principals ciutats que, que finançava les seues expedicions. I llavors, en aquest context, també en un context, en aquest any de 1368, hi hagué una guerra contra, contra els benimerins, contra musulmans del nord d'Àfrica, i diguem que hi havia una, un ambient global de, de remembrança, de lluita contra, contra els musulmans. Es va celebrar per primera volta el, el 9 d'octubre, eh, amb una processó festiva per, per la ciutat. Eh, un dels elements bàsics de, de la festa, com ja passava en l'edat mitjana i després i en l'actualitat és el, la, diguem, la desfilada amb la, amb la bandera, amb la senyera de València. Eh, i vaja, el, per exemple, també hem de pensar, quan pensem en la història valenciana, en que tot és progressiu. Eh, és conegut el centenar de la ploma, que és un, era una, un, un esquadró de, de defensa de la, de la senyera, per exemple, el 1338, quan es va fer la primera festa, això no existia. Això va, va néixer en 1370, eh, 40 anys després. I diguem que a poc a poc eh, s'han anat afegint elements a la festa i després han desaparegut. Eh, durant 350 anys es va celebrar el, el 9 d'octubre. Eh, era una festa en aquells moments molt religiosa, sempre el sermó era molt important, es dia el sermó dels espassades, perquè recordava les espassades contra els, contra els musulmans. Eh, cada centenari celebrava amb una especial eh, fusió, però cada any també, eh, també es feia la festa. Eh, quan eh, va arribar la Guerra de Successió, 1707, tot això va desaparèixer, totes les institucions forals i també les celebracions festives. I llavors, a partir de 1707, el que sí que es va fer festa és en els centenaris. En 1738 es va fer festa, però crec recordar que les, les autoritats borbòniques no van deixar traure la senyera, com a símbol de, de l'antic eh, la, la, la identitat foral. En 1838 eh, es va tornar a celebrar i ja des de finals del segle XIX, amb la formació del valencianisme, de, primer un regionalisme valencià i després de, de l'ensenyament valencià, començà a celebrar-se una processó però no institucional, sinó per part dels valencianistes, que anaven al parterre a retre tribut a Jaume I, una, una escultura que també es va posar a finals de, de segle XIX. Eh, llavors, durant tot, tot el primer test del segle XX eh, es va anar celebrant aquesta eh, festa, eh, posteriorment va rebre suport de les institucions en època republicana i es va continuar celebrant després també durant el, durant el franquisme eh, fins que en la transició, en 1976, eh, la taula de, de partits democràtics, o no, no recorde com, com es dia, va decidir instituir-lo instituir com a Dia Nacional Valencià, com a, com a festa oficial valenciana, i fins a dia d'avui, vaja. Eh, has comentat abans eh, que en 1707 desapareix la processó cívica, com desapareix pràcticament qualsevol atisbe de valencianitat per la qüestió política eh, és aleshores, segons tinc entès, quan naix també lo de la moca dorada, no? Bé, no sé si en aquest moment o... Segurament ho sabràs més que jo, eh? No. Jo de la moca dorada no, no sé molt. Eh, però sí que crec que és del segle XVIII. No sé si és de quan... Eh, immediatament després de, de, de, del decret de nova planta o no. Però sí que crec que que vaja, que no sé, tu a lo millor ho pots explicar més, millor que jo. No, no, però vull dir, vull dir la moca dorada és, doncs això, la celebració de Sant Donís, que és el, mm -hmm. el dia, i això és bàsicament una tradició valenciana que s'ha mantingut viva gràcies al gremi de, de mhm. forners mm -hmm. i de pastissers, mm -hmm. que és la, la curiositat. I a més, enguany sembla ser que tirarà més fort, perquè sí. eh, ha bastat perquè, perquè l'Ajuntament comenci a promocionar-ho com Dia dels Enamorats Valencians, i jo ja he vist per ahir forns i no sé què, i, però i empreses importants que estan anunciant com a Dia dels Enamorats Valencians sigui que d'ací dos, uns anys tindrem dos dies dels enamorats. <laughs> La qual cosa me sembla a mi perfecte. Sí, sí, perfecte. <laughs> Jo el que volia preguntar-te és quan decidís Jaume I, o qui siga, perquè tampoc sé exactament qui va ser, perquè els valencians havíem de ser valencians i no havien de ser una extensió més de, del regne d'Aragó o de Catalunya? Uh mhm. -huh. eh, a veure, eh, quan eh, Jaume I comença la conquesta del Regne de València, eh, comencen a principis de la dècada de 1230, eh, diguem que prenen la, la, la iniciativa els cavallers i nobles aragonesos i comencen a conquerir el que actualment és el nord del, del País Valencià, eh, per la part d'Ares del Maestrat, Morella i tot això. I en aquest moment, eh, de la mateixa manera que Mallorca s'havia eh, vinculat a l'expansió catalana, tot i que s'havia format un regne, però el 90% de la gent que va anar a Mallorca eh, era catalana, diguem que el rei havia pactat d'alguna manera amb els nobles aragonesos que les terres valencianes eh, serien part de, de, del regne d'Aragó. I la prova és que les primeres eh, viles que van conquistar els nobles aragonesos es van poblar a Fur d'Aragó, que eren les lleis aragoneses eh, i no, per exemple, a tres, a tres lleis catalanes com eh, costum de Lleida o els furs valencians que van néixer després. Llavors van passar eh, set anys eh, de conquesta de terres, eh, quasi totes les terres es, es poblaven a fur d'Aragó, i en principi això seria eh, part del regne d'Aragó. Però quan es conquesta la ciutat de València, en 1268, Eh, és una conquesta molt llarga, dura un any de, de setge, des de 1237, eh, amb, amb les tropes eh, aragoneses i catalanes instal·lades en el Puig i després en Russafa. Durant aquest període d'un any, segurament Jaume I va decidir que això seria un regne nou, seria un altre regne i que no pertanyeria ni a Catalunya ni a Aragó, com havia promès els nobles aragonesos. Per què va prendre aquesta decisió? No només ell, sinó segurament els seus consellers i la seva cancelleria. Eh, perquè això el beneficiava, perquè un regne nou eh, li podia donar molt més de poder. En el regne d'Aragó, de fet, el rei eh, tenia uns poders eh, prou limitats, limitats pels, per les pròpies lleis aragoneses, eh, que, per exemple, eh, marcaven que quasi totes les rendes reials s'havien de redistribuir entre els nobles aragonesos o que marcaven que la justícia, que era una de les coses més importants del poder en l'edat mitjana, l'havien d'exercir els nobles i no els oficials del rei. Eh, llavors, crear un regne nou amb unes lleis noves, a més unes lleis que bevien molt de, del dret romà que s'estava recuperant llavors en la, des de la Universitat de Bologna, a la qual anaven els, eh, els principals eh, diguem, dirigents de la corona d'Aragó. Eh, en néixer del romà, eh, diguem que eh, les lleis protegien el poder dels emperadors, dels antics emperadors romans. Llavors els reis medievals pensaven que ells eren els emperadors i llavors, aquestes lleis, eh, diguem que indicaven que la justícia havia d'estar en mans del rei i els seus oficials, que el, el fisc, els diners, eh, havien d'estar en mans del rei i dels seus oficials, i llavors hi, hi havia un, tota una parafernàlia de, de legalismes que, diguem, que protegien el poder del rei. Llavors, clar, això li interessava molt. I, de fet, eh, eixa dicotomia entre el rei que volia instaurar unes lleis noves, que van ser els furs de València, que es van, eh, segurament es van eh, publicar o decretar Demà de la conquista. No sabem si el 9 d'octubre o en novembre, en desembre o un poquet després, però sí que es van, es van publicar molt prompte. Eixa dicotomia entre els furs de València i els interessos dels nobles aragonesos va provocar un conflicte que va durar pràcticament un segle. És a dir, durant un segle, des de 1238 fins a 1330, eh, el rei, amb les viles reials, que evidentment com eren seues, eh, defenien els seus interessos, eh, i els nobles aragonesos, per una altra banda, van estar, però vaja, lluitant const constantment. I, de fet, eh, tota la legalitat valenciana, diguem que no va ser reconeguda pels nobles aragonesos fins les Corts de 1330. És a dir, eh, si repassem totes les corts eh, que hi ha entre 1268 i 1330, veiem que o bé els nobles aragonesos no assistien o directament tractaven de deslegitimar aquestes reunions o tractaven d'imposar el poder i no reconèixer els furs de València. Llavors, diguem que teníem un regne molt dividit i en un conflicte civil latent, durant pràcticament un segle i a voltes no era latent, sinó que, per exemple, en la dècada de 1260 i en la dècada de 1280 hi hagué guerra oberta entre els nobles aragonesos i les ciutats civiles reials i llavors moltes voltes pensem que el naixement del nostre poble és el 1268, evidentment és la data simbòlica, però jo quasi més eh, diria que el, naixement, el veritable naixement del poble valencià és 1330, perquè en les Corts de 1330, 1329-1330, Eh, per fi hi hagué una pax, els nobles aragonesos acceptaren els furs de València i a partir d'aquest moment tot el regne començà a estar eh, legislat eh, a través dels furs de València. I això significa que, de fet, que al cap d'uns anys comencen a, a néixer els primers, a aparèixer els primers gentilicis del terme valencià. És molt significatiu que fins a 1330 eh, en la documentació apareix que hi ha en el Regne de València catalans, aragonesos, o a voltes hi ha habit habitants del Regne de València, <laughs> no tenien un gentilici comú. I en canvi, a partir de 1330, quan hi ha aquesta confluència entre aragonesos i, diguem, les viles reials valencianes, i tot el món eh, accepta els furs de València, llavors continuen havent, evidentment, catalans i aragonesos, però també per primera volta comencen a denominar-se els valencians, els habitants del Regne de València, com a, com a valencians i un paper, una persona que va tindre un paper clau en, en lo que és que el regne de València no desapareguera va ser Francesc de Vinatea, si no m'equivoque. Precisament, mira, en, en, en, en 1331 o 32 va ser la i diguem, la seva gesta que recorda, això també té molt de romanticisme del nacionalisme mm. valencià del segle, del segle XIX del segle XX, però és difícil d'explicar la, la qüestió de Vinatea. Eh, s'emmarca també en, eh, diguem, si abans teníem la lluita entre el rei i els nobles aragonesos, al mateix temps també hi havia una lluita entre el rei i les seues pròpies viles, perquè eh, el que reclamaven les pròpies viles reials, tot i que pertanyien al rei, eh, era que diguem, el patrimoni reial fora molt gran per a que, quan hagueren de pagar impostos, no estigueren molt, molt gravades. Llavors, el que va passar en el moment de Vinatea és que el rei, Alfons el Benín, en aquell, en aquell moment, va donar bona part del patrimoni reial al eh, seu segon fill, que era fill d'una reina castellana, a més a més, eh, i llavors les viles reials valencianes es van sentir agreujades perquè la part més important del patrimoni reial s'apartava del rei. Hem d'entendre que en l'edat mitjana això hi ha una pluralitat de poders, i diguem que sempre estan en, en interacció. I quan eh, les viles reials veieren que es quedaven que eren molt poquetes, que el patrimoni reial era molt poquet, eh, diguem que perdien poder, la ciutat de València també perdia poder, havien de pagar més impostos quan el rei els ho demanara, i per això mateix eh, es van plantar davant d'Alfons el Benigne i diguem que van ocupar tant Vinatea, que en aquell moment era el jurat en cap de, dels, dels jurats de València, eh, com eh, tota la ciutat de València, van ocupar el Palau de, del Real de València, que està on avui dia estan els jardins de Vivers, i els van dir a, als reis que o revertien aquestes donacions que havien fet, o tornava a haver un patrimoni reial gran, o es tallaven el coll a tots els consellers i <laughs> només salvarien els reis per ser ells, però els tindrien allí retinguts. I llavors, segons conta la crònica de Pere el Cerimoniós, que era un altre fill d'Alfons el Benigne, és quan Alfons el Benigne li va dir a, a la reina d'origen castellà que el seu poble era franc i llavors li anava a fer cas i, i, i no, no, no faria com si passara en Castella, que en Castella segurament els haurien tallat el cap no als consellers, sinó als propis revoltats. I hem parlat també de Pere el Cerimoniós. Eh, Pere el Cerimoniós és eh, un dels monarques de la corona d'Aragó, diguem, més, més importants com a mínim en, per l'extensió de territori que va arribar a, a tindre, però també és el monarca en el regne del qual apareix el naixement de la senyera coronada tal com la coneguem avui en dia. Uh mhm. -huh. Sí, sí, sí. Fins a aquell moment, eh, evidentment, la, la senyera de la ciutat de València era la senyera del rei, tal qual, que són les quatre barres nues, però per la acció de la ciutat de València en eh, la Guerra de Castella, que va durar entre 1356 i 1375, eh, per el Cerimoniós va concedir un privilegi a la ciutat de València que és que podia afegir a les seues insígnies una corona en símbol de la defensa que ells havien tingut en, en eixa guerra de la ciutat durant dos setges terribles de per el Cruel de Castella i llavors eixa corona primer es va afegir a, als escuts i després, en algun moment indeterminat, no sabem si encara en regnat del perill cerimoniós o finals del segle XIV, començaments del segle XV, segons ha estudiat eh, Ramon Pujades a través de les cartes portolanes, la corona també s'afegia a les banderes. Les banderes que, per exemple, identificaven els vaixells en, eh, en la mar, els vaixells que havia pagat la ciutat de València, doncs posaven la, la bandera de la ciutat i també és curiós que sempre es va dir bandera reial i de la ciutat, o sigui que sempre va mantindre aquests dos, eixes dos vessants que tenia origen el rei, però es va particularitzar amb, una, amb un símbol propi que era la corona dins d'una franja blava. La franja blava naix en el moment en què s'intenta col·locar la corona dins de la bandera, era de diversos colors... Segurament va ser així, Segurament, com això, segons ha pogut veure Ramon Pujades, en les portolans comença a aparèixer per primera volta la, la corona dins d'una franja blava prou més clara que l'actual, no, ara és un blau molt, molt més fosc, eh, però vaja, ja sé segur que des de començaments del segle XV la bandera de la ciutat de València era, era portava la corona i la franja blava que seria una, una estètica més o menys pareguda a l'actual, podia variar el to, però mm -hmm. diguem que fins al segle XIX era relativament habitual veure la franja del, del blau grisenc, diguem, no? Sí, sí, sí, sí. de fet, si, si vas un dia al Museu Històric de la Ciutat, de l'Ajuntament de València, Eh, allí està la senyera segurament del segle XVI, la que van fer en el segle XVI, es conserva en molt mal estat, apenes es conserva en teles, però sí que es veu un color molt més, molt més clar. Que l'actual. Molt bé. Mm -hmm. Eh, si voleu, passem, saltem de finals del 15, no? el 14, mm -hmm. finals del 14 passem al segle XV, no? parlem de, de quan venen aquesta estàmera i s'esgota la, la dinastia d'Aragó i de, de, sí, d'Aragó. Mm -hmm. Parlem del paper de Sant Vicent en el compromís de cas, per exemple? O... Mm -hmm. Bé, bueno, quan... Eh, eh, diguem que és un fenomen comú a totes les monarquies europees que llavors eh, en tota Europa hi havia, hi havia monarquies. Les repúbliques són més tardanes, són del, del segle X normalment, excepte en, la, en, en, en territoris italians, que hi havia ciutats i algunes en forma de república, com, com Venècia, però sí que era comú a totes les monarquies europees que totes depenien en realitat de, del, del destí de la família regnant. I a voltes la família regnant eh, doncs no tenia descendència, o tenia descendents menors o coses així. I el que va passar en eh, la corona d'Aragó a començaments del segle XV és que eh, Martí I es va quedar sense descendents, eh, perquè li va morir el fill, també Martí, i llavors no tenia descendents directes. Eh, el que es va fer per a triar el, eh, el successor va ser un, eh, una sèrie de parlaments, tant en Catalunya com en Aragó com en el Regne de València, que estaven en contacte i que intentaven eh, decidir qui seria el pròxim rei. Això es va allargar durant molt de temps, durant dos anys, i finalment, amb una guerra civil a, al Regne de València prou important, eh, es va decidir que la, la presa de decisió final es faria a través d'un compromís, que era triar a tres representants del Regne de València, tres de Catalunya i tres d'Aragó, eh, per a que, diguem, donaren la legitimitat a un dels reis, i qui va, qui va guanyar la votació va ser eh, Ferran d'Antequera i en eixes, en eixos nou compromissaris, eh, que a més s'ha de dir que era una fórmula molt habitual en, eh, en l'edat mitjana, decidir les coses així, no sempre la justícia era pública, sinó que era privada, i llavors es decidien a gent que fora àrbitre per a, per a fer una decisió i tot, tothom respectava, respectava la, la decisió final. Eh, llavors un dels tres valencians va ser eh, Vicent Ferrer, Llavors no era sant, clar, perquè encara no, no havia mort, eh, però sí que ja tenia un ascendent i una influència sobre la societat importantíssima, no només sobre, sobre la societat valenciana, sinó sobre tota la societat, sobre l'Església i, i això, sobre bona part de la societat europea. Eh, llavors, eh, Vicent Ferrer va ser un dels que va donar suport a, a Ferran d'Antequera. Eh, hi ha un període que no es coneix molt bé, que no sabem què estava fent, però uns mesos abans del compromís de Casp, ell va estar en Castella, és probable que, diguem, eh, eh, fer els seus tractaments amb, amb Ferran de Antequera per a, per a donar-li suport, però la veritat és que Ferran de Antequera era el rei més poderós, el candidat més poderós, eh, perquè no era rei, eh, simplement era, era un infant de Castella. Eh, però llavors diguem que era el rei que més interessava en realitat. Eh, les societats polítiques de l'edat mitjana el que més els interessava era l'estabilitat i per això mateix segurament, independentment de qüestions de, de la terra, perquè hi havia un candidat català, eh, en aquests moments no entrava tant en, eh, en joc eh, la cultura o els sentiments identitaris, com el pensament polític i pràctic de qui fora el, eh, el, el rei que garantia l'estabilitat. De fet, era molt comú en tota Europa que el rei no fora, no fora de la terra. És a dir, a Hongria governaven Sant Anjou, que eren francesos passats per Nàpols, a, a, a França durant un temps governa, governaren els reis anglesos, a, no sé, a Castella, al principi la dinastia del, del fons de ser el savi era, era francesa, eh, diguem que això que moltes voltes s'ha vist com comença la decadència de la corona d'Aragó perquè entra una dinastia castellana, no, és que era el més normal del món a Nàpols governava la dinastia aragonesa, que tenia origen castellà. Llavors, això són unes interpretacions, i interpretacions que vinculen la identitat o el, la procedència del, del rei que va ser triat en 1412 eh, a l'evolució posterior de les nostres societats, diguem que això és una interpretació molt nacionalista de començaments del segle XX que no entén com funcionaven les societats medievals. Estàs escoltant La Represa, un programa de Trellat. Doncs bé, ara toca canvi de terci un poc i continuant en la, en tot això que hem comentat abans, no? dels molts articles que Vicent ha escrit al seu blog i que en els seus llibres també podeu llegir. Ara mateix n'hi ha un Verkami també, no? Sí, en Llibres de la Sena estem fent un Verkami tant per a fer reedicions dels llibres que ja hem esgotat, com en el meu cas Ferarca, Històries Medievals Valencianes, i Ben de Cavilla, Històries de la Història dels Valencians, que encara es pot trobar en eh, les llibreries, però ja, ja queden poquets exemplars, com de novetats eh, de cara a la campanya de Nadal. Eh, tenim cinc novetats ara, per exemple, llibres com, eh, com La cuina de la Safor o Ciutat de Campanars, i algunes altres novetats per a, per a la Fira del Llibre, que seran El Ferarca 2 o 50 històries que quizá no conozcas del Valencia Club de Futbol, de José Ricardo Marc, Eh, I llavors sí, tenim un Berkami, de fet des d'ací voldria <laughs> aprofitar per a, per a dir a la gent que busque el llibre de, el Berkami de llibres de la Drassana perquè, perquè si no arribem a la quantitat que, que hem establit serà difícil que puguem tirar avant tots els projectes que tenim entre mans. De tots aquests articles que, com dic, que eh, vas escrivint, eh, n'hi ha un que a mi m'ha interessat molt o que m'ha sorprès molt, que no apareix en els llibres, almenys de moment, però que sí que està desenvolupat a altres publicacions, com pugui ser Plaza, la revista de València Plaza, que és eh, tots aquests articles, perquè n'hi ha diversos, que tracten sobre a lo millor la literatura popular valenciana de principis de segle passat uh mhm. -huh. i més concretament el cas de l'editorial Carceller, del seu editor Vicent Miquel Carceller del seu, diguem, dibuixant o pintor estrella, que seria Enric Pertegas, uh mhm. -huh. i en definitiva, per a qui no conega estos noms, de la revista La Traca, que això sí que és una cosa que tot el món ha escoltat i ha sentit parlar d'ella. Uh mhm. -huh. La veritat és que jo quan ho vaig descobrir vaig quedar eh, atònit, perquè eh, és una cosa que apenes es coneix en l'actualitat i que en la València, no és la València, a la ciutat valenciana de primer test del segle XX eh, era la cosa més popular que podies imaginar. Era un, pràcticament un star system valencià. I eren les publicacions que va fer l'editor Vicent Miquel Carceller eh, entre 1912, que va començar a fer-se càrrec de la revista satírica La Traca, fins a, fins a la Guerra Civil, perquè de fet ell eh, va ser afusellat en eh, 1940 abans del règim franquista perquè durant eh, la Guerra Civil, diguem que la traca com en una revista satírica, a més va prendre partit, eh, va, va, <laughs> va dir del mal que havien de morir a, a tota la, la, la lit franquista i va fer eh, vinyetes i, i de tot sobre ells i, i, i el van afusellar en 1940. És una història que ha recuperat molt recentment en un llibre que ha publicat en guany Antonio Laguna, eh, professor de, de periodisme, d'història del periodisme, i durant les dècades de 1910, 20 i 30, diguem que va anar increixendo des de la revista La Traca eh, que després va desaparèixer per problemes de censura durant la, la dictadura de Primo de Rivera, però va renaixer amb altres noms com La Xala o... no, no recordo. La però Sombra molt... també. La Sombra, la, la Sombra. Nova, la Nova Traca i la Traca sí, nova. Sí, sí, sí. sí. Eh, diguem que eh, això eh, atraca en, en, la, en la Segona República, crec que va arribar a tirar una, un, una edició, no sé si d'un milió d'exemplars o, o mig milió d'exemplars, ja per a tota Espanya, perquè això anava, anava combinant valencià i castellà. Però no només això, sinó que Carceller tenia eh, un semanaris taurins, eh, feia llibres, eh, també molt vinculats a tot lo popular. Era una, una editorial de preus baixos, Eh, hem de pensar que en el primer terç del segle XX la gent eh, s'alfabetitza en massa, és el moment en què passem d'un 20% de la gent alfabetitzada a un 70%, eh, llavors, clar, aprofitar aquest mercat a més, tots els temes que a ell li agradaven per una banda, ell venia del món del valencianisme i això era també molt, molt popular eh, era de les poques publicacions feia algunes de les poques publicacions que podien llegir en valencià i per una altra banda era un home molt, bròfec i que li agradava molt eh, l'erotisme i la carn i, i llavors sempre hi havia una, un component molt important de, això, de nus eh, i de sexe en les seues publicacions, no només en les revistes sinó en llibres especials, també feia per exemple, per exemple llibres sobre eh, higiene sexual o popularitzar el, tot el tema del sexe i l'erotisme i un dels seus dibuixants de capçalera en este sentit, que sempre el va acompanyar des de això, des de la dècada de 1910 fins a l'any 30, va ser eh, Enric Pertegàs, que també provenia del món del valencianisme i que es va especialitzar en el nu femení. Eh, diuen en l'època que era el Julio Romero de Torres valencià i tant en les vinyetes diguem satíriques com en el nu més artístic eh, va ser el, això, un gran virtuós i molt conegut en la societat valenciana tant que per exemple quan Blasco Ibáñez estava en Menton, en la costa provençal eh, francesa eh, el va cridar per a que decorara el seu, el seu xalet amb els seus murals, perquè per de no només feia dibuix i vinyetes, olis en ús, sinó que feia cartellisme, decorava, eh, tenia una obra immensa, però, clar, tot aquest món de la sàtira, de, de la brofegueria, de la sornegueria, en, eh, en 1939 se'n va anar a, a fer la mà, <laughs> parlant malament, i Carceller va ser afusellat, i Pertegas va haver de reconvertir-se totalment. Ell havia sigut il·lustrador de llibres eh, durant molt de temps i va aprofitar aquesta especialització per a reconvertir-se en el món del còmic. I, per exemple, dels anys 40 que va ser un dels pioners del món del còmic valencià. En els anys 40 va fer algunes de les sèries de quaderns de historietes més mítiques i de culte de, del còmic valencià, com que el, el rei León, eh, el rei León, no, el hombre, el sí, León, sí, sí, és que n'hi ha un altre que és el rei de la selva, el Cresultus. Eh, I fins a la seva mort en la dècada de 1960 va estar dedicant-se a, a, a fer historietes. Però clar, fins i tot les seues eh, obres, eh, els nus femenins, eh, van desaparèixer de les cases, perquè la gent en el context nacional catòlic dels anys 40 i dels anys 50 diuen que els, va, els van cremar o els van amagar i molts d'ells es van perdre. Llavors és un, és un autor totalment per estudiar, eh, Enric Pertegas, i de fet voldríem fer algun projecte sobre, per a recuperar la seva obra, catalogar-la, fer una exposició i donar-lo a conèixer. Sí, perquè diguem que l'obra de Pertegas li ha corregut el mateix que la traca. La traca té diverses etapes, al principi era una espècie de sainets en València per, per entendre'ns, no eren còmics, bròfecs, això, i després està l'etapa en castellà que és política i molt crítica amb el feixisme i durant la Guerra Civil clarament ambientada en la República. Aleshores, diguem que la traca ha desaparegut no només la, els números republicans, que òbviament en l'època de la repressió franquista la gent se desfeia d'això per a que mm. no mm-hmm. el vincularen a res, sinó que les altres obres de l'editorial Carceller també desapareixien per si cas. Mm, sí, sí, sí. Eh, de fet, eh, les col·leccions de la traca crec que no, no es conserva cap completa o, per exemple, cap biblioteca valenciana ni arxiu valencià està completa la, les col·leccions de, de la editorial Carceller, les, les, la traca i totes les revistes que... La Biblioteca Municipal de Madrid crec que sí que hi ha una col·lecció més completa, però perquè es va refer a, eh, a través de compres ja en la, en la transició. Però sí que eh, van eh, tractar d'esborrar per complet la seva memòria, tant la de Carceller com la de, com la de Pertegàs, i vaja que ho van aconseguir, que estem en el 2015 i encara estem <laughs> començant en la divulgació d'aquests personatges que van ocupar un, un paper tan important durant, durant el primer terç del segle XX de, de la nostra societat. Però, curiosament, la traca ha, ha mantingut una frase popular que és molt utilitzada no només al País Valencià, sinó en tota Espanya, dir això és de traca. No sé si vindrà d'ahir o no, no o, és eh, al revés, pot ser, que la pot traca ser. vinguera de, de traca, no, no ho sé, no ho sé. Hm. Perquè en, el, en, el, la, part, en la part ja més política de la traca, ja s'atira política, va, va arribar a haver portades que eren podien ser inclús ofens, ofensives directament perquè eren, eren molt directes, eren molt, igual acostumats al que passa avui com el jueves, que pues, podria haver ser motiu de segrest avui en dia. O sigui, mm, clar, que durant la Guerra Civil va ser, va <laughs> ser no, molt, inclús, molt directe. Inclús abans, inclús un, una, una de les coses per les quals va salvar la vida Pertegàs va ser mm. que ell no va col·laborar en eixa etapa de la, de la traca durant la Guerra Civil. Ell va col·laborar fins a 1933, que Pertegàs, vaja, no només tenia eixa, eixa mm, eixe vessant de, de les publicacions, sinó que a ell li agradava moltíssim el teatre, per exemple va publicar durant molt de temps revistes vinculades amb el, amb el teatre, en què es publicaven les obretes en valencià de, de teatre, i en eh, 1933, amb els problemes de censura que va posar també el nou govern de dreta, ell es va deixar durant un moment, durant un temps les publicacions i no les va recuperar fins a 1936 i es va dedicar al món del teatre i de l'espectacle i va fer de fet un teatre que es deia Nostre Teatro eh, crec que era en Russafa en què només es, es programaven eh, obres de teatre en valencià, eh, i de fet l'escenari que es conserva alguna fotografia era la senyera, tot molt valencianista i molt popular. Eh, I diguem que en aquest moment va ser quan Pertegas va deixar de col·laborar amb les publicacions de, de, de Caseller i després en la Guerra Civil ja no va tornar a treballar en la traca i per això mateix eh, va salvar la vida perquè altres dibuixants que havien fet eh, caricatures de Franco, de Mola i companyia, això també els van afusellar que de fet Nostre Teatre també era el nom d'una de les publicacions de Carceller, no? Està el Cuento mm. del Domenge i després Nostre Teatre, que són bàsicament el mateix en diferents etapes. Mm -hmm. Sí, el Cuento del Domenge eren, eren narracions, eren narracions curtes, i Nostre Teatre eren les obres de teatre que la gent veia en eh, programades i en els, en els teatres, fetes en, en llibret per a que la gent el poguera comprar i de fet es feien col·leccions, s'eixien cada setmana i després venien cobertes per a tindre-ho tot en casa o sigui que era tot un... això, tenia tot un mercat i tot una demanda que clar, tot això va desaparèixer en absolut eh, després de, de la Guerra Civil. I parlant de l'època de la Guerra Civil, és quan comença un reviscolament més important del valencianisme, perquè ve de la Renaixença, però no se plasma en una acció política tan important, per dir-ho manera, perquè també se podria parlar inclús del paper del blasquisme o del valencianisme del blasquisme perquè n'hi ha, aixina com hi ha documents que podries identificar el blasquisme en el valencianisme, hi ha altres que, que pareix tot el contrari, com, un, com veureu com algo provincià i, a eliminar. Això també és un dels temes molt desconeguts eh, mm. Mm, tant pels valencians com pels valencianistes. Mm-hmm. Eh, perquè eh, durant el primer test del segle XX va haver un valencianisme fort, mm, -huh. Mm. molt més fort del que hi ha hagut fins a, així, fins fa mm, sis anys. Sí. Eh, de fet, va haver un alcalde que va haver de dimitir, un alcalde que era blasquista, però va haver de dimitir per intentar introduir el valencià en, eh, en les escoles, eh, van haver partits valencianistes de dreta i d'esquerra, finançats per importants empresaris, com per exemple Unió Valencianista. Eh, tot això ja en la dècada de 1910 Eh, la dècada de 1920, evidentment, no, no, hi havia, no hi havia moviment polític a nivell electoral perquè estava la dictadura. Eh, i després en la, en la Segona República va haver un esclat de valencianisme que és tot el que es va anar conformant durant, durant el primer terç eh, i diguem que va haver un esclat de publicacions, de partits, d'iniciatives i sobretot en la Segona República és, és brutal el, el, sí, sí. el, el volum d'iniciatives valencianistes i és per això, per, per exemple, que les normes de, de Castelló de 1932 es van signar llavors perquè el volum de d'activitat valencianista era tan gran que es necessitaven algunes estructures bàsiques, com per exemple tindre una ortografia unificada i per això es van, es van signar les normes del 32. Molt bé, doncs crec que ja hem arribat al límit de temps, més o menys. Aleshores, eh, moltes gràcies, Vicent, per haver vingut amb nosaltres. Esperem que als nostres oients els hagi agradat el programa perquè la idea és continuar en, en convidats tan interessants com este que hem tingut així. Moltíssimes gràcies, eh, un plaer haver sigut con, con Illet d'Índies i vaja, se m'ha fet curt, o sigui que si voleu que parlem en un futur jo estaré disposat. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Vicente.